E se inscreva no canal. Nossa, eu sou muito ruim pra isso. Ou não. Oh boy. Já vem pra cima de mim, né, pau no cu? Gosta de dar o cuzinho, né? Sua safada, ordinária, vagabunda, safada, vem cá, desgraçada, piranha, vem cá, filha. Mata ele, meu Deus. Escorregadio. Ai, cuidinho, cuidinho, cuidinho gostoso. Ai, ai, ai, filho da mãe. Ai. Ai, ai, ai, ai, não, não, não vou morrer. Vai! Vai! Eu tô cuidado! Não, por favor, não, não me mata. Ah, não era aqui, não era aqui que a bomba está. Ah, tá bom, né? A gente perdeu. Foda-se. Pode ganhar, pode vencer, mas não me mate. Sério, não me mate. Eu fico um pouco puto com isso. esse jogo aqui dá um, um bug Roger. I'm gonna with you. Sounds like I got your back. I'm gonna wait here. I'm waiting here. Gente, cala a boca, por favor. Já acabaram, Jéssica. I'm gonna camp. Oh, não. Ah, meus amigos nem vieram. Aí ele me viu. Safada. Ou oh, não. Ah, pô, levar na hora. Que que é, pau que tá ficando doidão aí? Gente, o que que tá acontecendo? Que isso? Que isso? Isso, isso, amigos. Eles vão plantar a bomba site. Ah, eu não tô nem prestando atenção no jogo mais. Gente, sério, eu fico muito aflito quando ele... Ai, ai, ai! Quando ele vem pra cima de mim assim. Sério, aí eu começo a gritar mesmo, foda-se. Sério. sir, let's go. É porque é aflição mesmo. Oi, amigo! Oh, não. filho da puta. Só vem atrás de mim. Por isso que eu grito, né? Só vem atrás de mim. Já sabia onde eu ia sair, né? Gente, que é isso? Eu pensei que fosse meus amigos. Aí eu me assusto, né? Assim, desculpa pelos meus gritos, mas tipo assim, é uma forma de me expressar que eu tô.